Hola y bienvenidos a un nuevo video de Mini War. Hoy estoy aquí en la reserva ecológica, pero en esta parte de la reserva ecológica faltan más animales. como mariposas интересно. Бонусы. Неси. Здесь. Опять. Все, что. circles. родственнику. Здесь. Безъеби. Всего чем. trinta e três, quatro, dois, seis. 39 Treinta y nueve, cuarenta, cuarenta y uno, cuarenta y dos, cuarenta y tres, cuarenta y cuatro.

4, 55 56 7 4, 5, 6, 7. quatro, cinco, setenta e seis, setenta e sete, setenta tá e oito, setenta e nove. 80 mariposas. Oh, voy a escribir un libro sobre Parte. Bueno. son las se conocen us. This is business. los Entren. Todos. Todos los insectos. Las especies. Vienen

gentes. Mariposas. Yeah. mariposas han llamado tensión de los seres manos. Desde antigüedad. debe a los pero entonces son entonces son brusos colores isso. less algunas. especies tienen Y otras nocturnos. Pero las wholesomeness. existen. Norte. Ciento sesenta. También. las mariposas. llamadas En parte no se ve los asombrosos. Asombrosos colores. Y patrones. alas. you Thank mm-hmm. you. Bueno, eso es todo y nos vemos en el siguiente video.